перед началом просмотра моего видео хочу посоветовать вам зайти в классную группу ВК по таким играм, как Star Stable, Ловоди и Алисия Онлайн. Здесь выкладываются спойлеры и новости игр. Вы можете кидать предложку разного типа объявления в эту группу. Также в скором времени они начнут проводить игры, за которые можно будет получить баллы и призы. Будет введен посезонный рейтинг. Также здесь проводится акция на стикер-паки. После ее окончания будет проведен конкурс. Мне очень сильно понравилась эта начинающая группа, а вам? Ссылка на нее в описании видео. Буду очень рада, если вы поддержите эту группу своей подпиской. А теперь приятного вам просмотра! И всем привет! С вами, как всегда, Маша – Сегодня разработчики добавили нам прекрасных бельгийцев, которым обрадовались далеко не все. Но я люблю породы для классического спорта. Я даже на Пасофина сэкономила и так его не купила. А бельгийскую теплокровную куплю. Старкоинс умеет плакать? покупаю рыжего together, so come and have some fun Come and ride with us, come and ride together, so come and Come and ride with us, come and ride with us Come and ride with us We're better together, so come and ride with us We're better together, so come and have some fun Come and ride with us, come and ride with us Come and ride with us We're better together, so come and ride with us Every time they tell we just brush it out Let's be who we are Несомненно, у бельгийцев есть минусы, и это ваше дело покупать эту породу или нет. У всех вкусы разные, поэтому, чтобы не оскорбить часть людей, я решила не комментировать сильно этих новых лошадей. Каждый сейчас увидел обзор и сделал для себя выводы. Не идите за стадом. Я не собираюсь вам навязывать свое мнение. У вас оно должно быть свое, для этого и создан мой обзор – кто-то любит лошадей классических, кто-то любит что-то более оригинальное и так далее. А если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока!